чему могут привести игры польской стороны в директора Шлагбаума и закрытие границы. Э, в желании сделать хуже Беларуси э, Польша забывает о важных маршрутах в Азию. Под новые ограничения попали и казахстанские э, грузоперевозки. Вы видите, что эти обезумевшие, они даже не думают, как сделают какой-то шаг. Ну, хотите вы навредить России? Попробуйте. Там у вас есть граница с Калининградской областью. Беларуси хотите навредить? Ну, навредите здесь. У нас же огромная тысячу километров граница. Навредите. Ну, что ж вы отсекаете тех, кто вас кормит. Казахстан сегодня Э, особенно когда увели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, особенно нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли э, свою работу. Второй вопрос. Ну, зачем своих рубите? Слушайте, нам от этого ни жарко, ни холодно. Мы ж туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории, они зацепили прицеп и потащили поляки, Евросоюз. К нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы уже давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Ну зачем они сейчас ввели? Ну, хотят показать свою значимость. Может, перед э, патроном, который приезжал недавно к ним, надо же было показать, что они тут за американцев воюют и готовы на все. И себе в голову выстрелить. Поэтому, ну, понятно их шаги. Просто идиотский поступок. Ну и еще, когда приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят, мы тоже хотим. А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся. У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать, народы их сметут.